Hola, ¿qué tal? Soy... eh, bueno, no tengo nombre. Por favor, déjenme sus sugerencias en la sección de comentarios. Fui creado para ser la mascota de este canal, para dar anuncios importantes, así como que nos aliamos con René Manga para hacer audiomangas a color y en español. misma voz es de este canal en el manga oficial que se publica mes a mes. También queremos pedir paciencia a los nuevos suscriptores. Lo que hacemos lleva su tiempo y muchas veces no les puede gustar nuestro contenido. Pero somos principiantes y poco a poco mejoraremos con la ayuda de ustedes. Si desean un saludo de parte de nuestros actores de voz, déjenlos también en el espacio de comentarios para que nosotros los hagamos y los pongamos en el siguiente video. Adiós.